ताई भाई कोई नहीं यहाँ पर आपको लगता फिर भी बीजेपी यहाँ जीत दर्ज करेगी हमेशा मैं नहीं पानी भाई तीस साल बाद आप वोट दे रहे हैं दूसरों के लिए अभी तक तीस साल से आप अपने आप को ही वोट देते रहे मैंने कभी भी खुद के लिए वोट दिया ही नहीं इस बार भी नहीं दिया मैंने हमेशा देश के लिए प्रजातंत्र के लिए वोट दिया है आज भी चाबी चाबी सही हाथों में ताई ताई ताई चाबी कहाँ है आपकी अब चाबी आज मतदान हो गया है ताई चाबी कहाँ है आपकी जनता जिसको कहेगी उसको सौंपी जाए ये ये ताई मंदार को तो आप चुनाव नहीं लड़ा पाए पोती को लड़ा रहे हैं क्या लड़